Dobra kawa na rano. Kiedyś to nie było kawy. I było o wiele lepiej. Pamiętacie jeszcze w ogóle dzieciństwo bez kawy? Hmm. Obiad! Dek! nie, Dan, co ty tam robiłeś w ogóle w środku? Nic. Cicho! Gdybyś chciał wiedzieć, że ja tam utknąłem i nie miałem skąd brać tlen. Dobra, dobra. Mama, co to jest? Synu, to jest dobre, zjedz to proszę. Wydaje się dobre to coś. Tak. Jeszcze raz spróbujesz przerwać, to ja cię przerwę. Ja miałem dzisiaj grochową na obiad. A ja miałem moje pierogi. Oni mieli dzisiaj swoje ulubione dania, a ja musiałem wtrążać brokuły. Kurde mój. I tak zacząłem jeść brokuły.